Nak gimana baru dia ucapan malam ni? Nak ten, baru bukit di mana ni? Nak ke mana tu? Aku cedek tu, Mak Weh. Nak pergi cari hatu. Hatu lah ni jenis banyak banyak jenis hatu. Ah, aku kira sebut hatu sekurang lalu. Bukan hatu ngosek orang sama ke pelik lalu. Tak habis hayat orang tu. Pasal aku menakut, menakut jak kecil pak tua menakut menaten. Weh, kenapa dia tu? Kenapa, kenapa alumi kayu tu? Haa, ah, hatu kenapa eh? Hai hatu ni tak bahaya. Aku nak ayak kemu ni jenis hatu dari bandar tu hok paling bahaya. Hmm, hatu dari bandar pahal sendiri lah. Tu boleh kecek, boleh apa nama ni, ha, ah, ngai tak Hatu gapa ngai? Hmm, hatu ni kelipar motor ni ngai dia ni. Bukan motor saja lah, ya we. Oh, kalau mau cuba mau tengok jenis hatu tino tu siapa pakai baju. Kadang-kadang ni baju adik ada pergi kedai kata. Hatu ni aku duk beringat lelah ni ya. Ah, kerja eh, tak klik lah. Takut eh, main ngatu. Oh, terlalu. sibuk lah weh. Saik mau bawa bagi penakut gini menyusah pas kita ni. Duduk dia memang. Eh, kita nak tengok atu ke apa ni. Tak dengar hak eh, atu ni. Ah, ni hatu ni nak ayah kemum sama saik waya. Ni kesoh hatu bana. Hak paling bahaya. Hantu. Hantu hatu bana orang panggil hatu ro hatu ni mana benar yo kece ibu bapa tobe ko kata tu ka boje ya nepo ko dok lewa te sempan nanti kuti putih roko Atu atu atu ibu atu ano atu atu atu atu hanya teh atu hati no atu atu ni rai apa dia? Dia banyak cara hatu Hatu Singapura Hatu Jepun Hatu Pak Kuki baru ni Mana Wiki? Aku kerja pelatih ni Dia mari sini juga Hatu ni ke ni Ha! Dia masuk bilik ke poket kita kosong ya Oh, ah, pakai binti Tapi ah, itulah aku yang ada Hatu-hatu kena jaga Kalau mutak jaga, pakai mumpu jadi hatu Ah, ni aku nak ayak mumpu nak teringat Ni hatu sungai ngapuro hatu sok ngapuro dia duduk yo huru duduk celah lara tepak orang tu be matu kalau bodo-bodo dia lama dia hangu kalau dek lepak dia bokek kosong tinggal abu Atu, atu, atu, ibu atu, ano atu Atu, atu, atu, hanya teh hatu, hoksi no hatu Beraknya tujuannya dengan mu atu, cik atu ni Haa, ah, beringat lah kau kena hatu ni ya Buzak pangan dulu pergi balut tapi mak Harap aku kurang ha, Tapi aku kata Kalau hantu sengah buron Kalau orang tak terlibat ngatu, gigi jauh boleh buat rumah baru Boleh pakai kereta mewah Kalau terlibat ngatu ni Tak ik weh Buat ya weh Kau pandai kata Balik jalan kaki lah Oh pandai weh Segar Dia tahu dah Singapura ni Oh muka dia Omoh pun sakit tak ngemu Mata dia pergi Singapura Semua mungkin nemu, Tetap beranok lagi Yang maknya Yang mana lah lolo si kapo ko ni kapo aku ko kaya mai ko yau ya tunggu ane mo denga ni hatu waktu ni waktu aku duk golok ha kalau mo nak tahu hatu golok hatu golok ni paling bahaya pada ngapo kalau hatu golok orang panggil hatu gayo hatu tuni Budak-budak adik-adik kena jaga Dia pakai ibu, dia tak pakai telur Kalau dia kelepak dia, dia mau keli erik poho Atu, atu, atu, ibu atu, anu atu Atu, atu, atu, optino atu, hojate atu Mana kemana ya? Atu golok, nadio kanak, dia baik, jahit Ni kanak, kita tak nak pergi kolam Orang dah nak pulang ke hubu ni Oh tak cakap nak baik lah ya hui Mung kalau dek hatu golok aku rasa apa Bukit apa bukit yang cengit habis lagi mung jual Hatu golok macam tu kat aku tak buat Haya tak tahu aku ayah ruanu ah, lah ya hui Haa jauh tu Hatu setengah barang yang kena hatu golok ke Sapa aku hari ni nak beli basi kaburuk pun tak ada Nak kacak kau hatu golok Haa eh, kalau aku tu Kita lilik lah kita baru kata kita kira Tapi kita tidak muda Oh lah kita kona-kona lagi Ada tak muda eh Bunyi nak lik nak sanggo oh, Tapi ada so lagi eh Benar ayak kamu pasang muda huh. Atuh hok paling bahaya lelah ni Ada mengebok jetik rata panjang Oh sungai pura pah kota pah jauh seluruh lah hmm. Sebut sama Malaysia Jenis hatu dadu Haa ah, tu berat hatu tu berat tu berat tu tu berat tu Hatu tu kakak-kakak hati mati Anak sama ni pak hari masuk ayah ke pak kau mati Kalau hatu dada hatu ni paling bayar Jalan pun nak rebuh tu gak merah mata-mata Kalau dia kena dia tu gak jalan boleh bodoh Hatu ni paling bayar ala bodoh popu getoh Hatu hatu hatu ibu hatu anak hatu, hatu, hatu hatu hatu hatu jante hatu hati no hatu Kau ah, ingat biar semua tu ni ya Nyawa tidak nyawa lah Aku tak apa nak cocok Sebab kena kanak sama mula kena katu Eh, tak buka lah Aku giyah tengok tu Aku ke peta lah waktu dia nak ambil nafah kan Mulut memeh kuda lah bau kudu ngak Ngak, ngak mulut Ayak win, ayak win <laughs> Hati aku nyakitku Hati aku tidur tak kau Stop kau dapat malah kat stop Pukul 4 tu hari Aku ni kadang-kadang ya win Nak marah kikgu Dia marah pihuda eh, Berat lah kita tu ya. Ah, nak marah una-una dia rangah ubat batu Oh tu ha, Nak marah ke ibu bapa dia kaya ganja ah, Berat lah kau ha, Lalu tu lah hari ni Ni mak yo kita royak lah anak kita Warga kita janganlah terlibat dengan hatu ni Boleh boleh boleh Hei suruh nak makan tu wak tawela. Duk mana dua orang tu? Biar! Lah. Aku nak, he. Kita pergi tempat ambil benda. Ah, boleh lah. Ambil kerja, oh ya. Ambil dia ah, saya. Kita pergi tempat naik tua tak. Hmm, nak pergi makan tua aku kat tuak sedap benar dengan air sejuk ke sedap kuat tuak sungguh. Di mana tuak, Mak? Oh, saya tahu lah. Mari, tapi kita ni hari ni tak ada nak jalan kaki ni. Ada saya kecek luar saya lupa budu. Dah nak pergi apa nama? Kita naik basikal tua. Orang lain yang rasa tak boleh duduk saja. Amor kena duduk depan. Apa wayah gatih, apa sama duduk belakang. Wano mu jadi duduk depan aku juga gatih. Masa dia lama nak tengok ke Indonesia ni. ade. Ah, nyanyi lagu eh. Pergi patu atas. Adik saya. Hmm, nyanyi saya. Krian hati aku berasa suka Duduk hagi-hagi tak ada buah apa Bangun pagi-pagi aku duduk saja Makin emang mari si kan aku ada hama oh suka Ano Oge kayo Tapi sekarang Aku tak ada bini Ada ko oge kio Ada ko berani jami Kalau demo rasa Boleh ke malam ini No buat kali jelera Ambo berani jami Ya sedari ko kata hari eh. Oh kata yang ada sahaja jauh Sedari ada sahaja memang Bapa yang ada gitu Puan nama Napa basuh luar ah? Ya aku tak aku pasti kau balik atau aku kecing Hmm sama kecing Habis seru aku Kecing pula boleh saing sama aku lapor takut Tubik air Gapa dia pia Sama kecil tubik air Siapa dia kecil tubik kapal terbanyak? Kurang hajar jatuh senik nak kewin अयो मजुमिने चीची मगले तो सली पासी पिने से पासे काई जाओ अमो गो बोसे गानो अमो तो बेसो नो मजुन पे दिमे अपो नमो नो गातो ओ गातो सुको नो कुड़ गीलो Hey, naga bini Ba puta bana Dalam kata bana Bini ne baya bukas pemakai bega Gitu Gate malebe, gate malebe Gate malebe kuku Malek malam mau kopi Tidir gak paguk Ya udah gijola Bayar, bayar when I'm old. But he can't die me. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, witty, witty. Papa bula, pada gligo. Hmm, ayo kosok blake, suhu jawa semula. Muka naik pite, telanje tak kabar. Tu ime gemah sepe, tu bila kodok ngila. Tu nepe balik blake, datai jelubuk tu bigula. Oh. aku berasa suka Duduk hari-hari tak ada buat apa Bangun pagi-pagi aku duduk saja Makan naik mari sendiri kan aku ada hamba Nak bayar segi tak betul Haa, eh, sudah, sudah Ya, ya, ya, ya, ya tak sama. Terbalik dah. Eh. Terbalik atas aku api dah. Uh, suruh kerja lah. Mana sangat pakai seluar labu. Darah gini mo. Suruh kerja lah. Itulah naik pasal darah. Aku naik. Tak ada aku mana tengok kaki darah tubik dengan sepitar lah. Memang kita ke sepitar. Aku tak say. Aku tak say. Jangan lagi berubat mana. Tak boleh mak nak ke sepeta mak. Materi ya. mai mai Materi warna luka. Aku tak sayang sepeta. Tak mahu pulak sepeta lo ni misi tu tino. Tak ada misi jatuh sebagai abu. Pulak dah. Malu kok gaya ah, sama.